el mensaje de que la tauromaquia debe quedar en el pasado, de que la tauromaquia debe ser abolida, igual quedaron abolidos en el pasado otras formas de agresión, de tortura, aunque en este momento lo que estamos es luchando contra, contra las corridas de toros, también mantenemos una posición de solidaridad y de respeto hacia el conjunto de los animales que son explotados en toda una serie de campos.